ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus un adevărat monstru, spunem noi, și anume un Brabus G700. Bun, pentru cei care nu cunosc fenomenul, hai să vă explic puțin despre ce este vorba. Este un G la bază, 63 AMG, motor V8, care, dus la specialiștii din Potro, la cei de la Brabus, devine complet, complet altă mașină. Adică, ei schimbă de la motor suspensie, kit exterior, interior, după configurația proprietarului, după cum dorește dânsul să o, să o configureze. Mașina, modelul testat astăzi, este un G700, după cum am spus, adică 700 de cai putere și 1300 de Nm. Gândiți-vă că un Bugatti are 1500 de Nm. Această mașină are 1300. este cei de la Braco s-au pus switch pentru configurarea suspensiei. În rest, mașina interiorul este ca un G stock. De că avem o pire de mult mai bună calitate, cu insistența de la Brabus, padelele acestea foarte mari montate pe volan, ca atunci dacă ne dăm cu mașina, cu toate că să nu este o mașină de circuit, să știm tot timpul unde este poziționată padea. Mașina vine pe o punte militară Uh, ținând cont că ele se fabrică, aici mă refer la G-Class, încă de prin anii 70-80, dacă nu mă înșel, în uh, Austria, în aceeași fabrică, cu același design, dacă ați observat, le schimbă mici chestii pe aici colo, dar aici nu este cazul de față, pentru că, cum am spus, este complet altă mașină, acel body kit exterior care este foarte, foarte agresiv și în primul rând recunoști Brabusul prin agresivitatea lui. Cu acele lămpi sus. Încă o chestie interesantă la această mașină este pentru prima oară când merg, mașina are jante pe 23. Deci vă dați seama, sunt cauciucuri jante de camion, practic. Uh, monobloc forjate uh, de la Brabus. Uh, chiar proprietarul mi-a spus că găsește foarte greu cauciucuri pentru mașina asta. Fiind o mașină cu motor atât de mare și atât de mult ca ai putere, bineînțeles că și rezervorul trebuie să fie unul pe măsură. Mașina vine cu un rezervor de în total 120 de litri. 100 rezervorul și 20 am înțeles rezerva. Gândiți-vă că cel mai frumos lucru, ca să-i spun așa, la mașina aceasta, sunt evacuările. Ele sunt montate două pe stânga, două pe dreapta și sunetul este unul excepțional. Credeți-mă, este un sunet rar de mai întâlnește. Fiind un tank, mașina are 2 tone 750, aproape 3 tone, da? Și mașina face 0 100 în 3,5 secunde. Gândiți-vă că unele mașini, niște supercaruri, au timpul ăsta, 0-100. În schimb, ce nu o ajută pe ea, forma aerodinamică. Bun, acum mergem pe modul manual, pe padele. Și practic o să facem noi să se audă când vrea ea.

toată lumea se uită, pentru că nu în fiecare zi vezi un brabus. Informațiile mele stau ar fi cam singurul din țară. Acesta a fost testul nostru cu Brabus G700, un monstru care se comportă ca un tank, dar în același timp îți oferă senzațiile unui supercar. Este o mașină pe care o cumperi cu inima. Doar cei pasionați într-adevăr de brand achiziți această mașină. Și bineînțeles, și cei care au resursele necesare, fiind o mașină, după cum am spus, destul de scumpă. Până data viitoare, să auzim numai de bine.